Tumelana Bsheni Bo Komasnash uVatsinvek lo namhlanje uthe asenzele short video eh niyazi yaphuma ivideo ephelele ku-YouTube nakuwebsayithi ama-files uzwathola kuwebsayithi ya kube mnandi uyisebenzise if mhlawumbe like igama lakho nama-initials u-m or u-mg gm ungayithatha uyidownloade kube mnandi danko